হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ বেলেগৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ আহে আমাৰ এইটো ভাবিবলগীয়া কথা বেলেগৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ আহে আমাৰ কিয় নাহে কেলে নাহে কাৰণ আমাৰ ভিডিঅ' এনেকুৱা মানে আমি এনেকুৱা টপিকে নবনাওঁ যাত ভিডিঅ'ছত ভিউজ আহিব যেনেকৈ আমি এনেকৈ টপিক বনাব লাগে যিটো টপিক চাই মানুহে ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব তেতিয়াহে আমাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ আহিব ভিউজ আনিবৰ কাৰণে সবচে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হৈ গ'ল আপোনাৰ থামেল আৰু কিৱৰ্ড এই দুটা আপুনি সঠিকভাৱে বনাব লাগিব যদি আপুনি কিৱৰ্ড আৰু থামেল বেলেগ বেলেগ কিছিমৰ বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেলে নকৰিব মানে ইউটিউবে আপোনাৰ ভিডিঅ' ছাগেশ্যনত পঠিয়াব নপঠিয়াব এইটো ইউটিউবে ইউটিউবে জানে যে আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাল হ'লে ইউটিউবে আপোনাৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় পঠিয়াবই দূৰলৈ কাৰণ আপুনি সেনেকুৱা টপিক বনাব লাগিব যাতে টপিকটো চাই মানুহে ভাল পায় তো ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ হৈ গ'ল ভিউজ ছেকেণ্ড ভিউজ কেনেকৈ আহিব তো ছেকেণ্ড হৈ গ'ল ইমপ্ৰেশ্যনছ ইমপ্ৰেশ্যনছ আহিলেই আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ আহিব আৰু ইমপ্ৰেশ্যন কাৰণে আপুনি থামমেল আৰু কিৱৰ্ড সঠিক কিৱৰ্ড আৰু থামমেল এই দুটা মেইন পাৰ্ট হৈ গ'ল এই দুটা আপুনি একদম মানে মানুহে চালে যেন আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি আৰু আপুনি এনেকুৱা টাইপৰ থানমেল ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ ভিডিঅ'ছত ভিউজ আহিবই আৰু এইটো মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট লিখি থৈ দিয়ক লিখি থৈ দিয়ক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ আহিবই আহিব যদি আপুনি থামমেল আৰু কিৱৰ্ড টুইটাৰ লগ লগাই পেলাই একদম ধুনীয়াকৈ এটা ক্ৰিয়েট কৰে তো মোৰ থাম্বেল আপুনি চাব পাৰিছে মই থাম্বেল ক'ত বনাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ এইটোৰ বিষয়ে মই আজি কথা নাপাতোঁ কাৰণ মই ভিউজৰ ওপৰত কথা পাতিম তো আপোনাক যদি লাগে যে মই কেনেকৈ থাম্বেল বনাওঁ সেইটোৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ' লাগে তো মোক আপুনি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব মই সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই কিনে মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিম তো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপুনি মোৰ ভিডিও পাব তো এতিয়া মেইন টপিক হয়ে গেল ভিউজ ভিউজ আহিব তেতিয়া যেতিয়া ইমপ্রেশন বাড়ব তো ইমপ্রেশন কেনেকৈ আহিব যেতিয়া সাজেশনত আপোনাৰ ভিডিওটো ইউটিউবে পঠিয়াব তো সাজেশনত পঠিয়াব তেতিয়া ইমপ্ৰেশন পাব ইমপ্ৰেশনৰ পৰা ভিউজ আহিব তো ইমপ্ৰেশনস আনিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ' আপোনাৰ মেক্সিমাম দহজন আপুনি এটা ভিউজ আপোনাৰ ধৰি লওক ঘৰ ঘৰত কাৰোবাৰ মোবাইল আছে আপোনাৰ মাৰ দেউতা বা আপোনাৰ ভাইটি ভণ্টিৰ মোবাইল আছে সেইটো মোবাইলে আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো একবাৰ হ'লেও ফুল ৱাচ কৰিব আকৌ দহ মিনিট পাছত ফুল ৱাচ কৰিব আকৌ দহ মিনিট মানে দহ মিনিট মূৰে মূৰে কমেও দহবাৰমান ফুল ৱাচ কৰিব নিজৰ মোবাইলে নহয় আপোনাৰ ঘৰৰ বেলেগ কাৰোবাৰ মোবাইলেৰে তেতিয়া সেই ভিডিঅ'টো ইমপ্ৰেশ্যনছ বাঢ়িব অট'মেটিকেলি আপুনি ৱাই টি ষ্টুডিঅ' এপছটো ডাউনলোড কৰি তাত ইমপ্ৰেশ্যন চেক কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ তাত আপোনাৰ ইমপ্ৰেশ্যনছটো গ্ৰাফ বাঢ়ি গৈ থাকিব তো এনেকা ধরনের ইমপ্রেশন যেতিয়া বাড়িব তেতিয়া ইউটিউবে ভাবিব ভাই ই তো কিবা এটা না কিবা একটা ভাল ধরনের ভিডিও বনাইছে এই কারণে পাবলিকে ইয়ার ভিডিওটু ফুল ওয়াচ করেছে তো ফুল ওয়াচ করেছে কারণে আপনার ভিডিওট ইমপ্রেশনস বাড়িব তো ইউটিউবও আপনার ভিডিওটু সাজেশনত পঠিয়াবলে স্টার্ট করব তো যেতিয়া ইউটিউবে আপনার ভিডিওটু সাজেশনলে পঠিয়াব তেতিয়া আপোনাৰ ইম্প্ৰেছন কমেও হাজাৰৰ ওপৰত আহিব তো হাজাৰৰ ওপৰত আহিলে এক হাজাৰ ইম্প্ৰেছন যদি আহি যায় তাত কমেও আপোনাৰ এশ দুশ ভিউজটো আহিবই সেইটো ভিউজ লৈ পেলাই আপোনাৰ আৰু ইম্প্ৰেছন ইনক্ৰিজ হ'ব ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ আৰু ভিউজ বাই ডাবল হৈ যাব তো সেনেকৈ আপুনি চবচে ফাৰ্ষ্ট হামমেল আৰু কিৱৰ্ড ভাল ধৰণে বনাব ভিডিঅ' টপিক ভাল ল'ব যোনটো টপিক আজিলৈকে ইউটিউবত বনাই নাই সেইটো টপিকৰ ওপৰত আপুনি ভিডিঅ' বনাব তো বাছ ইমানখিনি ফাৰ্ষ্ট আপুনি কৰি চাই লওক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট জেনুইন কাম কৰিব ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰে ফাৰ্ষ্ট ইহঁতৰ ভিডিঅ'ত সেনেকুৱা ধৰণে গৈছিলে তো মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেকুৱাই মোৰ কোৱা মতে কৰিব মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক কোৱা মতে কৰিব তো ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ইমানটোৱে আছিল বন্ধুসকল তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো নতুন আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ এনেকুৱাই মই টেক ৰিলেটেড ভিডিঅ'জ আপোনালৈ আনি থাকোঁ তো গুড বাই